ニコレンです、えー、今回最後の踊りとなりました、えー、見ている皆様に何か一つ心に残る演舞をしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは参ります長男ベニコレンですよろしくお願いしますよろしくお願いします長男ベニコレンいや ただいた皆様に感謝を込めて、レイありがとう